Nabi tidur sehari tiga kali. Rasulullah SAW tidur sehari tiga kali, Pak. Tapi tidak ada yang panjang. Biar jam 8 kita tidur. Bangun tengah malam, itulah paling gampang jam 12 lah tengah malam tuh. Berapa jam Nabi tidur? Empat jam. Betul ya? Empat jam. Nabi bangun, Nabi lakukan qiyamul lail di antara aktivitas beliau. Karena aktivitas beliau di malam hari itu yang paling utama adalah qiyamul lail dan tartil Quran. Walaupun Nabi melakukan hal-hal yang lain. Ketemu azan pertama. Adzan pertama itu belum subuh. Di situ Nabi tidur lagi. Kapan Nabi bangun? Begitu mendengar azan subuh. Berarti berapa menit? 15 menit. Itu masalahnya cara tidurnya. Loh, lihat kenapa Nabi SAW tidur miring ke kanan dengan bantal tangannya itu. Itu memudahkan kita bangun diantaranya Pak. 15 menit Anda bisa bangun. Nabi kadang-kadang hanya tidur-tiduran, tidak tidur. Tapi Nabi kadang tidur betulan sampai ngorok-ngorok mendengkur suara Nabi SAW. Nabi terbangun oleh azan fajar, azan subuh. 15 menit. Tidur yang ketiga kapan? Tidur yang ketiga koilulah. Koilulah itu kalau Nabi tidurnya hanya beberapa menit menjelang azan zuhur. Nabi terbangun oleh azan zuhur. Orang kafir yang meneliti tentang bab ini, walaupun dia tidak meneliti hadis, tapi mereka meneliti tentang konsep tidur. Di Amerika itu ada sebuah lembaga namanya National Sleep Foundation. Orang kafir sampai membuat lembaga tidur aja ada ada foundationnya. Ngurusi tidur ada lembaganya. Lembaga itu termasuk yang merekomendasikan dengan sangat kuat bahkan mereka memberikan hitungan secara US dollar berapa kerugian perusahaan-perusahaan di Eropa dan Amerika yang tidak mengizinkan karyawannya istirahat di waktu siang itu dihitung secara US dollar dan mereka ternyata merekomendasikan tidurlah di siang hari walau hanya setengah jam walau hanya beberapa menit walau mungkin hanya tidur meletakkan kepala di atas meja atau mungkin meletakkan kepala bersandar di kursi tidur sekejap set cukup begitu diteliti ternyata grafik otak kita ini kerjanya begitu kalau sudah duhur memang sudah turun gitu Pak Antu paksain pun tidak bisa beraktivitas baik sama dengan setelah isya begini pak sebenarnya saya menyampaikan materi begini nggak banyak gunanya karena udah turun ini <laughs> artigrafi otak itu, Pak. Itu udah otak tidur dipaksa bangun. Ini mohon maaf saya. Jadi saya mohon maaf ya, Jadi kepala otak sudah harus tidur dipaksa bangun. Tidak efektif. Jadi Rasul sehari tidur tiga kali.